Wel dyma'r gornel o'r wynsan y BSC yn gwasanaethu Cymdeithas yr Iaith yn ddi am yn hira. Mi ddos i yma, uh, wel, i ddilyn Helen Greenwood, oedd yn andros o her ac o sialens, achos Helen wrth gwrs oedd y person mwyaf diwyd, mwyaf cydwybodol, mwyaf trefnus. Mi oedd yn hanes Cymdeithas yr Iaith yr, yr ioed, ac mi oedd pethau lawd yr hiw yn bendant ar ôl hynny. Mae dim lawr hiw yn hollol chwaith, achos ysyn ni fyny'r o'r uwch ystafell. Oedden ni licio stepiau yn Cymdeithas yr Iaith. Oedden chi neu mynd mewn seler, neu oeddech chi mewn gor uwch ystafell. Oedden chi anamal iawn, oeddech chi mewn lle call i fynd iddo fo. Darin yr yw dydd unwaith, oedden y bygwth yn seithi, Oedden ni'n poen i braidd, achos um, Mi allan e fod y ffonio yna, so dwi'n dod, i'ch seithi chi. Wel, os ydy seithi pawb yn gweithio ni cac o dan ni hefyd ar y ffordd fyny, so ni wedi cymryd y lle yr rhybydd na o ddifri. Beth bynnag, dros i yma ar gychwyn cyfnod eithriadol o gyffroes. Cyfnod carchariad Alun Llwyd a Branwen Niclas neu'r Fellten Goch o Fangor fel oedden ni'n arfer i chalw i er mae o dal y bont yn dod mewn gwirionedd ac um, oedd hwnna'n gyfnod o hyfeddol yn hanes, cyfnod cwbl wallgo yn hanes y gymdeithas a dweud y gwir. Misoedd na wedi i dweud dim byd tebyg iddyn nhw. A wedyn, beth oedd efo fi i'r swyddo yn y dyddiau ni hefyd, mae'n werth nodi, oedd peiriant ffacs. Da ni ddim yn defnyddio peiriant ffaxes bellach. Da ni, da nhw wedi mynd allan y ffasiwn braidd. Ond, does y peiriant ffacs i'r gymdeithas. Ac mi aeth y ffacs gynta yn Fronwig i Lusgen Hadaeth Cwet. Achos pwy oedd yn llys hadaeth Cwet ar y bryd? Ond ffrind anwyl iawn i ni a deud y gwir, y byddwn ni'n treulio deg mlynedd a'n oes yr hedeg ar ei olod o'n Cymru o steddfod i steddfod, o sefydliad i sefydliad, sef Wyn Roberts. A beth oedd o, oedd neges yn galw ar i Wyn Roberts fynd i edrych am Branwe Niclas yn y carchar. Dwi ddim yn gwybod os derbyniodd Wyn Roberts y ffacs, Oedd os darllenwch chi hynna'n gofiant Wyn Roberts, dy rai way neu rhywbeth i enw fo, mae yna fwy o gyfeiriadau'r Gymdeithas yr Iaith yn y llyfr yna nec sydd yn hanes Cymru John Davies. sydd yn arwyr pendant ac oedd yn dweud oedd o'n sefyll yn ei westi neu yn yr llisgyn hadau sydd yn aros falle uh, fore a mi glywodd o rywun yn siarad trwy god yn siarad tu allan ac oedd yn meddwl bod Cymdeithas yr Iaith wedi ddilyn o'i cwet. ond o leia oedd e'n i yn cymryd Wyn Roberts o ddifri doedd fawr o neb arall yn gymryd o ddifri a ddadwyr bod ni'n gybridoddi frioedd ar ôl iddo fo ymddeol um, ac yn steddfod y bala 1997 dangos gymaint o barchu gyda ni ddo mi benderfynodd Anghyra Thomas fynd ar i ôl ar y maes a gofyn os gaid yn ei lun efo fo. Dyna faint oedden ni wedi ymwneud cymaint. Oedd o bron iawn allan ni wedi cynnig aelodaeth yn rhederus am oes i'r Gymaint oedden ni wedi dod i nabod o mor yr dda dros y blynyddoedd. Dwi'n te, tra oedden ni fyny fanna, Dwyson ni o fyny, fyny fanna, a dwyson ni lawr fan hyn, cyn i ni fod y siop chips. Fe fan hyn hefyd yn swyddo i ni. Ond, mae yna un lle arall y byw ni ynddo fo, rhwng yr ail le yma fe ni yn, mewn llofft, fe ni ddigartref am gyfnod, a mi lan ni landio mewn lloft yn y cwps. Wedi Wedyn, beth sydd yn bwysig, buon ni'n mynd yn am chydig fisoedd, jyst dros yr ha. Ond mi ddigwyddodd yna un peth tra ydyn ni mewn, uh, yn gweithio yn y cwps, ac eich lot fawr o gymorth a chefnogaeth gen Glynys a Brendan yn y cwps. A mae wedi nodi hynna, dyn ni gawson ni lot o gefnogaeth gan ddyn nhw i dau dros y blynyddoedd. Um, ges i alwad ffôn, os dwi'n cofio'n iawn, gan ffrind coleg i mi, oedd enw Des Clifford. Ac oedd Des Clifford yn um, ysgrifennu'r personol i Ron Davies. Roedd Ron Davies yn 1998 ar hyn yn ysgrifennydd Cymru. Ac oedd nhw am i ni, oedd na fod iddo fo gael cyfarch Cymdeithas yr Iaith mewn cyfarfod cyhoeddus yn ysterfod. A dwi'n meddwl mae fel a gweithio di, a mi drefnwyd, oedd yna broblem wrth gwrs, achos mae yna reol Gymraeg yn ysterfod, ond pan ffonio ni elfed, daw, oedd elfed yn exeitio am y peth. Achos am unwaith, oedd wedi chwilio am babell i gynnal cyfarfod o'n i'n hytrach na fabell yn meddiannu ni'w malu ar ei gwir. Ac um, mi drefnwyd cyfarfod cyhoeddus efo Don Davies, un o'r pethau dwi yn gofio'n dda iawn. Cyfarfod cyhoeddus, steddfod Pen y Bont yr Ogwr, 1998, na ni beth dwi'n gofio heblaw am y glaw am stedfa ben, ben y bod yn ogwr. Um, a wedyn gyswn ni gyfarfod yn fannu efo Ron Davies, efo, a chi gofio, 90 oedd cyfnod y Spice Girls. Wel, oedd gen Gymdeithas yr Iaith i Spice Girls. Oedd ddim yn galw nhw'n Spice Girls, oedd ni'n galw nhw'n ferched peryglis. A 90 oedd hyd a'i fodolaeth, edo doedd nhw wedi bod edo oed, da chi bod. Oedd nhw yna, estyria um, Megan Tudur a Llinos Davies a Gwyneth William a'r bobl nawr, merched nawr wedyn yn eistedd ar, ar bon trefechan. Ond yn y, yn y 90au ddaren ni gychwyn e, galw nhw'n, ddaren nhw gychwyn galw eu hunain yn ferched peryglis ac paratoi um, be da chi'n galw, uh, Chris T arbennig i ddathlu ei bodolaeth. Wel, beth bynnag, dwi'n mynd cofio pwy oedd y merched peryglis yn siarad yn y cyfarfod coedus na. Ond e ti ddim? Messi ac angharad ac Elin Haf. Ie, no. A dwi'n arall oedd. A Branwen wrach, ie. Dyna oedd y merched ffereglus, ond wedi cymryd Cymdeithas yr Iaith drosodd a nhwoedd yn cynnal y cyfarfod cyhoeddus yna efo, um, efo, uh, efo uh, Ron Davies. Wnt yr oeson ni nôl i fan hyn, dwi ddim yn cofio um, lot yn fan hyn, a bod yn onest, Um, oedd o'n hen led, a nifer i weithio yn yna fod y gwir, achos yna bobl digon od yn gallu dod mewn yn y gwylod yma. Ond ydych chi'n hydeithi am mynd i seleryd ac i o'r uwch ystafelloedd, achos yna bobl rhyfedd arnadwy'n dod mewn i, i ddeud pethau od i chi. Beth bynnag, um, dwi'n trio meddwl, os na rhywbeth am yn enw, oedd y fraint fan hyn wrth gwrs, oedd cael cydweithio efo pobl fel Kate Crockett, oedd hi'n arbennig, oedd Meirion fyny fanna, Iwan Stanley yn arall, os oes o wasanaeth i gymdeithas yr iaith ddi dal, a mae gennym ni'r um, andros o, o ddyled iddyn, iddyn hw. Um, a wedyn, nisyn ni dros y ffordd i fancw i'r hen goleg diwynyddol. Oedd hynny'n achosi peth um, gofid i mi, achos nôl yn y 30au, Mi'n dweud y criw o myfyrwyr y coleg diwynyddol gyda helpu un un y darlithydd, roed lle ar dan, neu ran o'r lle ar dan, am ofid i'n ganol yr holl lanas to gennau, oedd bydden ni rhoi coleg diwynyddol ar dan am yr ail dro. Ond um, gwydo'r hynny ddim, ac un mantais fawr oedd gennym ni lift yn fan er bod ni'n bydd ni'r grisiau unwaith eto, mi oedd na leia lift i rwy'n efo'r coesau gwael o fi. Ond os yn gymwneud i ar gymdeithas i ben reit sydyn iawn, pan um, i digwyddodd na rhywbeth yng nghefen i'n stero brom ar ganwg, a fanna mae'n hyd, hyd yn um, cysylltiad i a gweithio'r gymdeithas yn gyflogedig yn dod i ben beth fynnag. Ond mae'n werth nodi, da ni wedi bod ar y daith rownd fan hyn, a ni, mae Sian di enwi llefydd mae da ni wedi bod, da ni wedi cadw'n marc ar hyd a lled am yr ystwyth yn bob man, a da ni wedi llwyddo hefyd, dwi'n gobeithio, dros y 60 mlynedd dwytha i gadw'n marc ar Gymru hefyd. nes i anghofio dweud just un peth. Diolch yn fawr i ti, Dafydd, oedd hwnna'n wych. Um, Nes i siarad efo lot o bobl cyn dod fan hyn yn gofyn iddyn nhw hel atgofion na beth oedden nhw'n cofio am eu cyfnod nhw yn gweithio i Gymdeithas yr Iaith. A'r un peth oedd yn dod trwyddo gyn pob un ohonyn nhw oedd deall sgrifen Fred Francis. <laughs> Achos pryd hynny, os oeddech chi eisiau rhyddhau datganiad, oedd Fred yn sgwennu ar dan bach, bach, bach o bapur, naill ein gollwng e, dod yn o'i hun i ollwng e i chi deipio neu yn rhoi yn y post. Ac am flynyddoedd, oedden ni gyd yn trio gweithio allan beth oedd y darnau o bapur yma'n dweud. So, I'm oh, sorry, nes i anhodd y dweud hynny gyna. O'n eisiau dod nôl ar hwnna, a o'n i sôn am y peiriant ffax, sorry. o'n i sôn am y peiriant ffax. Un o'r bobl yn y ddadl ofnadwy o ddadl ffynnig yn, yn Senedd y Gymdeithas, o'n i'n mynd i gael peiriant ffax neu beidio. Fred yn gwrthwynebu'n ffynnig, os dwi'n cofio'n iawn. Ond wedyn unwaith y oedd y pedi, blincyn peidiant ffacs yma, yr unig beth ydych chi'n gael oedd toreth o daflenni yn llaw ysgrifen Gryw Fred Francis yn datganiadau i'r wasg, yn ddarnau o ddogfennau, yn adroddiadau, yn adroddiadau i'r Senedd, yn rhan o fanifestos, i gyd mewn rhyw law ysgrifen traed brain, oedd yn mynd rownd a rownd a rownd mewn cylchoedd, ac oeddech chi'n gwrdd dehongli hynna, ac i fod i gael o allan erbyn amser cinio fel arfer, neu rhyw, hei, hollol.